مرحبا يسعد اوقاتكم اليوم اشتغلت هذا الموديل فاذا بتحبوا تعرفوا كيف عملته خطوه بخطوه خليكم معي رح نبلش اول شيء انه بدنا ناخذ هذا القسم النصاني وبدنا نعمل فيه جدل بس اهم شيء بالموضوع هو الفروقه كيف بدنا نفرق بدنا نعمل آه كله زيكزاك كله بهيدا الشكل حتى من قدام بدنا نعمل زيكزاك الطرف الثاني نفس الشيء بنحاول نعملهم سيمتريكال بنضل نعيد لحد ما يكون هيدي الميلة نفس الشيء مثل هيديك الميلة هلا بعدنا هيدا القسم رفعناه لفوق وربطنا القسم اللي هلا ما بدنا نشتغل فيه بس لحتى نبعده على جنب مثل ما شايفين كل الفروق زيكزاك من كل الجناب حتى من قدام من هون شلنا خصل على الوجه وهلا بدنا نبلش نعمل جدلي بالقسم الفوقاني نفلت هيدا لحتى نبلش نعمل فيه جدلي ودايما بدي منكم تحطوا شوية واكس على ايدكم هون لحتى كل شوي نعمل هيك ونشيل كل الوبر هيدا الطاير هلا بدنا نبلش الجدلي بثلاث اقسام لاحظوا كيف كل شوي بنحط شوية سير او wax لحتى نشيل الفلاي اويز هيدي بدنا ناخدها ثلاث اقسام وبنبلش جدلي من فوق بتكون احلى اذا بتفتحوها شوي هلا بدنا نفك هيدا القصم هلا شو بدنا نعمل بهودي الفروق الاحلى انه نغطي هودي هودي بدنا ناخدهم كلهم هيك بهذا الشكل ومنغطي فيهم الفروق والاحسن نعمل شوية كريباج هلا بدنا ناخد خصلتين ومنلفهم حوالي بعض كل ما لفينا وحدة بناخد وحدة من هون وبنجمعها مع اللي عم نبرمها بنعمل لها تويست نفس اللي عملناه هون بدنا نعمله بالميل الثاني هلأ هيدي كمان وبنجمعها مع بدبوس هلا رح فرجيكم طريقه كيف هيدي آه، نحطها واخر شي نفوتها بقلب الربطه بدون ما آه، نستعمل بيبيس لكن حطينا اول دبوس كبير بنرجع بنجيب الدبوس الثاني وبنفوت الشعر اللي بقي بقلب هيدا لاحظوا بهالشكل نرجع بنسحب هيدا الدبوس من تحت that way and now we feel it in our body. كان مثل ما شفتوا المبدا سهل منه صعب ما تنسوا تدعموا القناه تعملوا like share subscribe انا بشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد الله معكم